Esquerra ha argumentat fonamentalment que aquí no hi havia un principi de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya i que no s'havia donat compliment doncs, als, als, als pactes als que s'havia arribat. Jo, la veritat, és que no sé de quina manera puc explicar no, l'estat en què es troben aquests pactes. La partida més important d'aquest pressupost són els 23 milions d'euros destinats a la línia 9 de metro a, per la Marina de Zona Franca. És la principal partida. L'Ajuntament de Barcelona, perquè vostè està parlant de lleialtat amb altres institucions, de, amb altres institucions del país, ha estat absolutament lleial en la seva relació amb la Generalitat, on precisament, i això ho ha criticat, ho han criticat algunes de les forces polítiques que estan aquí, que han dit que l'Ajuntament fa de banc de la Generalitat. Per què? Perquè efectivament en qüestions que són importants per la ciutadania i que són fonamentals per la ciutadania, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès, ha avançat diners fins i tot perquè aquest pacte sigui impossible. Què farà, senyor Bosch, quan efectivament aquests pactes funcionin ara de manera immediata? Perquè vostè sap que aquests pactes, que estan molt avançats, al seu tancament depèn, depèn en aquest moment, són uns papers, són uns expedients que estan en mans de Conselleries d'Esquerra Republicana al Govern de la Generalitat. I, per tant, té la possibilitat d'accelerar això tot al màxim possible. Però jo crec que no es pot parlar d'incompliment d'aquests compromisos en cap cas. Ha esmentat també el tema de la famosa T15 i T16 i vostè sap que en les converses que vau tenir amb el gerent d'Economia es va fer una proposta concreta que incorporava les peticions d'Esquerra Republicana, fins i tot que incorporava la possibilitat d'aplicar eh, una inversió extra perquè poguessin haver-hi subvencions retractives per poder eh, cobrir precisament als joves que quedarien exclosos en el 2016 al 2017. Aquesta proposta es va posar sobre la taula, que era la que demanava Esquerra Republicana. Per tant, la voluntat de compliment i la lleialtat cap a, cap a les institucions de la Generalitat ha estat màxima. I per això jo li deia, l'entesa amb, amb les conselleries de la Generalitat, no? amb el conseller Comín, amb la consellera Bassa, amb el conseller, amb, amb, el, amb el director d'Immigracions, Oriol Amorós, i amb tantíssima d'altra gent, és, és absoluta. És absoluta. Vostè el que passa és que ha plantejat una cosa que no s'havia plantejat mai, que és efectivament fer dependre els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona que el govern de la ciutat aconseguís que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat.